哎，大家好哈，我是老爹，呃，我欢迎收看今天的天天开心五三九五月三十的。我们今天比较不一样，我们用一个不同的方式来去做一个板路的一个研究。之前老多老爹都是用呃画面播报式，今天试着我们这样做版面播报式，好，我们来尝试一下。来，我们先来聊，好，礼拜六那一天，五月二十八号那一天发生什么事情？开零七，好，二三。 二八三零三五，来注意哦，二八是啥嘿，二八是啥？二八是日期牌哦，哦，二八叫做日期牌，因为五月二十八，有无？哦，安尼我帮你，今仔日五月三十，这类日期牌三孔会不会持续的继续走下来？有没有机会？大家可以来参考一下哦，我觉得这个机会还算是颇大的哦。 哦，这个机会算是博大的。好，来，我们来看零七，零七几期没开了？十八期没有开了。好，十八期没开，之前五期三期，那么零七从来没有那么久没有开过？好，那零七一开，他有没有机会再连开补开呢？哦，他有没有机会再连开补开呢？我觉得近零七在近三期内有机会。 我觉得开始，他开始会走回他原本的一个节奏了。好，这个大家互相来去了解一下，互相来去聊一下。好，来二三，我说真的，这个二三的板路真的漂亮。你看，之前八期没开，这还九期没开，这时候十期没开，第十一期把它开了。来跟我讲，这二三的板路干有碎不？所以那一天大家在封二三三二有无？好，大家咧直接消李三三二有无？ 板路有水无？我感觉就搞？我感觉就搞？咱讲公来二八日期牌，不用说了。哦，在彩迷投注里面有所谓的，我们讲的板路牌。下面叫做板路牌，你看控一五机，哦，然后控一五级，这叫做板路牌，有吧？好，那二八对咱来讲，算做也叫做什么？它叫做板路，又是除了板路以外，又是什么？又是日期牌。 真的很厉害，真两两个都中，所以我觉得今天的三零应该会特别的热门。我老爹的感觉，今天的三零应该会特别的热门。好，我们再往下走，来来聊三五这一只。你哦，三五之前二十六期没看，已经上隔七期，隔七期，好，隔七期。 以惯性来讲，下面叫做惯性来讲，好来哦，超过二十六期以上的牌有没有？你看这毛姐二十六期有五一七，好一七有毛，好一七亏啊，有毛好。正常来讲，也浪就固价，个跟就亏。想不到三五在七期内就开了，所以我觉得三五哦，哦可能啊五期内，也许可能会再再度出现。 还有可能会变成一个热门的一个牌号会出来。好，我们回顾了这么多的一个板路的一个经验哦。那我们来，这这是我们的板路的一个经验。好，来我们来看这个铁娘子。这个铁娘子哈，今天介绍是一零二零一孔一孔，南宫姐一零哈，很多人已经追了很多期了。啊，这个 OK 我亏啊，这个 OK 我亏啊。二零也是一样，很多人在追。 其实啊，哈，一零二零三零，另款一零会不会带二零？有没有漂亮？哦，其实一零二零的选择，二零一零二零三零这种总一起合在一起的这种选择 CP 值都是很高的。那一零已经十五期了，到底开该不该开了？我真的觉得一零近期可能要开了，我真的觉得一零近期应该是要开了。哦，一零近期是要开了。至于二零来讲的话，哈，我们这样来来讲好了。 我觉得二零要开的机会还有一段时间。我觉得二零要开的机会有一段时间，我甚至认为搞不好应该可以做去把它抓成一个不足牌。好，我们看这个小熊维尼，零六二三控六零三，来你看控六，亏几无亏，高几无亏啊？顶盖十七级，顶盖五级，这么高级啊？好，二三会不会连庄？之前是没有连庄的一个案例存在啊。 我们讲一个是在之前是没有连庄的案例存在，那零六去评价有无吼？高级啊，五的双倍砸基有机会不？也许有机会哦，哦，也许有机会哦。好，我们来拭目以待，我们来拭目以待。好，好，来我们来看阿强这里，零七二六空切，零七有没有连庄过的历史记录？ 近五十期里面来讲，零七连庄的记录比较少。我们讲一个实在的，哦，近期的记录比较少，老爹是不怎么看好。好，来二六，来看二六，要修哦三十几啊啦，一大堆人最近大概都起二六。我知道很多主力最近都在涨，在养二六。 台子咬也咬的太重了啦，咱讲起来台彩你马要加油啦，吼！大家几杠加伤追啊啦，二六嘛差不多一杠出来啊，讲起来我也觉得二六最近期是可以投资的一个号码，哦，大家来参参考一下，二六可以参考。好那我们来看一六二九，一六二九，来一六一六在这里，一六几期无亏，十三期不亏，不十三期无亏啊啦，哦，啊一六之前呢，一四带一六下来。 哦，有机会，好啊，还有二五零三带下来，好来在一四左右带下来，近期有没有开一四？没有哦，近期有没有开一四？没有，这一六我这我是觉得啦，是不太有可能啦，哦，这是我们考量的。好，二九，来你看，哦，二十七呢？你你救你十几波亏啊？你看，哎呦，一二三四五六七八九二十啊，那有啊，好，那两边的中康安尼无改亏啦。 但是哦，以固定固网来讲的话，哈，二八二二八三十那里亏亏亏亏哦，偶尔可能会打下二九哦。一六老爹不看好，哥哥顶这个一六老爹不看好，我老爹甚至认为是一六不出牌哦。但是二九我觉得可以投资，我觉得可以投资，好二九可以投资。好，那我们看这个永波五三九永贝啊，来一九二九，来一九归底。 十二期，十二期无亏啊！好，我可以这样讲啊，我认为一九二零为不出牌啊，我的感觉啊，一九二零可以列为不出牌啊，哦，一九二零可以列为不出牌，好，二九可以考虑，好，来总讲二九可以考虑，好，来，我改一九二九来操客，等一下，吼，大家，该跟大家分享一下。哦，来，过来。 阿兰嘛，来一零二七，吼，我跟你讲，这个机一恐有无？你够唔多啊，吼，真在还稀烂啊，吼，一恐我真的觉得你要加油了，我真的觉得，但是我觉得机会差不多了，哦，我真的是不是不报了，不是不到了，是时候未到，但是我觉得一零差不多了，哦，大家考量一下，哦，一零目前十五期没开，好好二七来。 二七五四五，一二三，诶，一二三，哦，标准版路好宝宝，该拍手一嘞，有无？好，啊来，二七，这期也是有机会无？有机会，哦，二七有有机会无？有机会哦，哦，我们这种好宝宝要嘉奖他，哦，好宝宝要嘉奖他，来，奥杰桥的吧，来一四三四，啊，一四激情尼开个变变球，哦，开个变变球，让十四级以后开一个一四。 今某个浪四级啊，今某个浪四级啊，哦，之前让两期、三期、一期、四期，有没有机会开始要下来了？有机会哦，你看十三浪是几一四，十三浪是一四，十三会不会把这个一四给拖下来？我觉得有机会哦，哦，我觉得这个一四有机会哦。好了，看三四，来三四在多位，三四叠叠加来，三四几几无亏啊。 十几啊，之前之前十二几，之前十二几。好，三四这个东西我们要来怎么去解读它？吼，之前人讲啊，吼，之前是有人讲，我听人讲的吼，三四吼，一路啊要亏有无吼，一定要带三二左右出来，但是三二也一直空着，有没有？三二已经二十四期没开了，三二先开三四才会开。 哦，所以，我如果照大家来讲的话，三四今天应该就是一个不出牌的了。哦，老爹自己讲的，老爹自己感觉的啦。好，来，我们看宇哥，一一二三，一一里三，来，一一叠叠加，哦，一一来，一一，哦，近期这妈呢，开个变变个，亏一支让一支，亏一支安尼我好宝宝，哦，有无？我亏掉我室友哈，来一两一期两期一期两期，你没有开第三期，这一期要不要开？我觉得有机会哦。 哦，这个好宝宝你要继续加油哦，继续好宝宝你要继续加油哦。来二三，来二三二三会不会连装？老爹讨好逛鬼啊！以近期的东西来讲，吼，他要连装的几率是这样，不高，对不对？我觉得是不高了哦。所以老爹觉得二三我们把它划掉了，好不好？哦，来，再来看这个辉哥。 主车零三，来租车控三，控三几支我开十三支，之前三支三支有无好宝宝好一支，后来六期，即、这个控三要等概我估在亏，哦，我们要等你等多久？等到地老天荒，零四代零三，零四代零三呐，有没有？零四没有开零三，怎么会开？零三不出哦，零三不出牌，老爹说零三不会出，好，好来一九三零。 好多我讨论过一九我们就跳过了，哦。老爹我们就我们就跳过一九，老爹就说我认为一九不会开，好来三零来三零会不会开？老爹说今天的日期牌是三零，机会很大。好老爹说了今天的日期牌机会很大。哦，所以啊今天哦哈，我讲今天的一九很热，大家一直在抓抓追一九啦。好很多的牌都在包。 看老爹真的不怎么喜欢，但是呢，见仁见智。好，那希望这次呢是用板路的这种东西分析给大家看。那我们的频道呢会不断的在做更改，然后找到一个最好的方式。哦，那洗干秀细节就定了。一个礼拜新开始，台彩加码呢最后一期，哦，最后一个礼拜我们要加油，哦，我们要中大奖。好，我们大家明天见。